Murder would Marked a location. मुझे लगा चार नंबर है वो अरे अभी वही तो- कर रहा हूँ अरे अरे रेड वाले घर से झांक रहा है साला रेड वाले घर में भी है ऊपर वाला स्क्वायर है ठीक है ना बहुत महंगा पड़ जाएगा हेल्थी तो मार चुका होगा No हेलो तो नेट कौन ले रहा है नेट कौन कर रहा है मैंने लिया तो कोई लिया है हाँ उधर टीम अपॉइंटमेंट एक मिनट हम ठीक कर रहे हैं अपना I got supplies.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 गाड़ी टूट गया जोजी खातिर पिक लगातारा लड़के जबरदस्त हम रिवाइव करता हूं लास्ट साला एक और आया रस कर देगा ना awesome awesome देखा नौ का तो बचा तो पाता ही कम से कम काट दे तो मम्मी काट दे चले गए मुंह कट ले थोड़ा सा कट ले हां उस मम्मी से अरे सही से बोला तू कट लूंगा ना कुछ क्या बचा बचा बचा कैसे मार दो बंदा है M2 पर स्कोप करके बैठा है साला लाइक है मेरे पास ले मेरे पास ले वही तो लाल कर लगा कर दिया उठा भाई गाड़ी ले भागा सही ठीक है पहले कौन उठा लिया गाड़ी ले निकल आगे पहले मार्क द लोकेशन गाड़ी ले निकल आगे जल्दी निकल मत निकाल निकाल हम के हेल्थ कितने के ठीक बा अजय तो देवान का रास्ता में वॉच आउट पानी से चल के पानी से पानी से पानी से पानी हां पानी से ही बा रास्ता होगा गाड़ी खिला दो भाई भाई भाई भाई रोक यार रोक ना यार मत तो यार बैठ बैठ एक बार जो करेगा वो बैठे तब नु का जवाब दिया नाव को नाव दिख रहा किसी को नाव दिख रहा है मैप हैकिंग क्यों क्या कर रहे हो बताओ रास्ते हाँ। में बचाओ Watch out! डायरेक्ट चल चल के ब्रिज कैंप पक्का कंपाउंड में होगा मार्क द लोकेशन ऐसे मार लो चलो जंप करो चलो ड्रिंक मारो तैरो भैया नीचे मुड़ी करो सांस लेने से बाहर आओ कोई कहा कि पानी में तुम लोग भाई गया मैं मैं गया अरे मरम मरम मरम मरम मरम मरम मरम बच बच सब बच गया सबसे पीछे तू ही था मेरा सही टाइम पर निकल गए फास्ट ऑफ हेल्थ मारो पत्थर से कवर लेके heavily getting firing. तीन बंदे बचे इसे पूछने इमरान को पता होगा एक यहाँ पे है यहाँ पे दो है यहाँ पे दो है यहाँ पे वॉच आउट वॉच आउट एक वाला दिखा मुझे घर में ये क्या watch out watch out mark the location mark the location, mark the location. Marked a location. Marked a location. Lag over. Marked a location. Marked a location. Watch out! Watch out! Watch out! Watch तीन नहीं Watch out! Watch out! और तेरे में तो दिख जाता अभी Watch out! Watch out! मेरे घर में एक बंदा है अबे mk 14